Я прошу тебя, замечай, Как целует луну рассвет, Как улыбка затмит печаль, Как тепло от ночных бесед, Как чужие глаза грустят, Как у мамы душа болит, Как без по ночам шумит Я прошу тебя, замечай Те, кто слаб и устал идти Просто руку свою подай Чтоб себя самого спасти Чтобы радость чужих побед Стала радостью и твоей чтобы было вокруг светлей. И прошу тебя, замечай, в час, когда над тобой беда, что кому-то твоя печаль, как своя даже больше да. Вот для этих людей живи, чтобы вместе на мир смотреть В этом мире полно любви Нужно лишь замечать, уметь Я прошу тебя, замечай Как целует луну рассвет Как улыбка затмит печаль Как тепло от ночных бесед как улыбка затмит печаль Как тепло от ночных бесед